معدة بمناسبة الزفاف الأخ حمزة مصطفى من بيت إدريس وتسلم أنت أخونا الله زاد ملاحقين هذاك بعض الشيء ذاك مسجل إلا بنتين ولا بنتين؟ بنتين شان في من أوساكا من قال هالمرام بغير محبوب الشافي من الليلة ليه الشرف من العلل ودواء القلوب ومقيل العهرات ومفرج الكروب قلبي عمن من عن عمن عداك قمت اناجيك يا من من من من ترى يا من ترى خفايا القلوب ولسنا لسنا, لسنا نراك وقلت ناجيك يا من يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك أحبك أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل أهل لذاك أحبك حبين الهوى حبا لأنك أهل لذاك فما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكراك عمن سواك واما الذي انت اهل له فكشفك للحجب حتى اراك فلا الحمد فينا ولا ولكن لك الحمد في ذا وذاك أحبك حبين حب النوى حب لأنك أهل أنك أهل لذاك لقرب الحمى من حماك أما الذي هو شوق النوى فمسرى الدموع بطول نواك وأما اشتياق لقرب الحمى فنار حياة خبت في طياك ولست على الشجر أشكو الهوى رضيت بما شئت لي بيداك لا إله Uh-oh. من حب حنبلينا وتندمي مداد الإمام الهاشمي المفخم حدا بهاد العاشقين بذكره رويدك رفقا بالمحب المتيم محمد محمود محمد أحمد محمد مختار حبيب المقدم محمد طه عاقب هو مصطفى بشير نذير ضيغم أي ضيغم أي ضيغم دعاني هو دعاني على الماحي السراج وإنني بذنبي معقول فمن لي بسلمي رسول أمين وهو هاد ورحمة وهو هاد ورحمة أبو القاسم المنصور ترسي وأسومي سرى المصطفى ليلا وعوافا بخمسة عرجنا بها والفضل للمتقدمين وصى بها عند العروج مؤكدا ففيها ينال العبد كل التقدم هو به يقم مركعا تواضعا هو به يقم مركعا تواضعا مركعا تواضعا ترى قرة للعين من خير منعم يا قمت من بعد الوضوء مرتلا وتسجد من بعد الركوع المعظم لقد طويت عنك المسافة طويت عنك المسافة جهرة جهرة وصلت إلى المجد محبوبي كبر وعظمي لربي إله العرش إله العرش شكر يدون مؤيد على المصطفى المختار سريا مكتم وسائل تحقيق صبر ما كنت راشيا لديني ودنياي بطاحة مفخمة هداياي تكثير الصلاة مسلما على ذلك ذلك الكنز العظيم المطلصم لا إله إلا الله a سلوك سلو قلبي سلو قلبي غدا تسلا وتابع لعل على الجمال العتابة دل على الجمال له عتابة وسر في الحادث ذو صعب فهل ترك الجمال له صوابا وقلت يا سهلت القلب يا من تولى الدمع قام قلبي عن قلبي الجاب ولي هم الواه الذي ذكر الشباب تسرب في الدموع في الدموع فقلت ولي تسرب في الدموع فقلت ولا وصفق في القلوب فقلت الكتاب ولو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حمل العذاب ولا يعلو عن خلق الليالي كمن فقد الأحبة والصحاب فمن يغتر بالدنيا فإني لست بها فإني لبست بها فأبليت الثياب جنيت بها قدر وشوكا يخطو الكسر شهدا وصابا فلما غير حكم الله حكما ولم أرى دون باب الله بابا وأن البر خير في حياة وأبقى بعد صاحبه صوابا نبي الخير نبي الخير بينه سبيلا وسن خلاله وهد الشعاب وكان بيانه للهدي سبلا وكانت خيله للحق غابة غابة غابة وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا أمرة الأرض اغتصابا وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا وما استعصى على قوم منال إذا الأقدام كان لهم ركابا أبا الزهراء قد جاوزت أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بعيد اللي ألا اللي انتساب فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخ يتخذك له كتابا مدحت مالكين زدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة سألت الله في أبنائي ديني فإن تكن فإن تكن الوسيلة فإن تكن الوسيلة لي أجاب وما للمسلمين سواك حصن إذا ما الضر مسهم ولا بالا Bye. Uh-huh. الله الله الله أنسى قدمي في الأشهر الحرم لما رنا حدثت النفس قائلة يا راح جنبك بالسهم نصيب رمي جحدتها كتمت السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ألمي يا لاعبي في هواه يا لاعبي في هواه ورها قدر لو شفك الوجد لم تعلى الولم تلوم لقد أنلتك أذنا غير ورب مستمع والقلب في صمم يا ناعس يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا أسهرت أضناك في حفظ الهوى فلم Thank you. يا نفس دنياك تخفي كل مبكية كل مبكية وإن بدا لك منها حسن مبتسم صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقوم الناس بالأخلاق تستقيم وللنفس من خيرها في خير عافية النفس والنفس من شرها في مرتع وخيم عن الغفران لأمل في الله يجعلني في خير معتصمي الرجاء إذا عز المجير على فرج الكرب في الدارين في الدارين والغمم إذا خفضت جناح الذل أسأله عز الشفاعة لم أسأل سواه لم أسأل سواه وإن تقدم ذو التقوى بصالحة صالحة قدمت بين يديه ونودي اخرى تعالى الله قائلها قائلها لم تتصل قبل من قيلت له بفمي هناك أذن للرحمن فامتلت أسماء مكة من قدسية النعم ترك شاعر بالهدى وورده في الشوف الشرقي والغرب مسرى النور في ظلمي أتيت الناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي سابك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي على قدمي لما خطرت بنت بسيد كالشباب بالبدر أو كالجند بالعلم تداركت منه كل ذي خطر ومن يفز بحبل بحبيب الله يأتمم جئت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة دارية اللجم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم أي على قدم وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش يوسف السليم يا ربي هبت شعوب من منيتها وساقات أمم من رقدة العدم رأي قضاؤك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض ومنتقم برطه لأجل رسول العالمين بنا ولا تزد قومه خسفا ولا تسم يا رب أحسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتمين لا uh, uh, على سمعت فاضي يتكلم في الوان بكلام البضان يا غيب كلام البضان Oh, no. lay كنت البارح في ابليس عقلي مقرون عياط قد مني مهر الدريس واقف ينظر خطط رقد مني مهر الدريس واقف ينظر خباط رقد مني ذكرت ليلى السنين الخالية وياما لا نخشى على اللهو هي سخر له بليلى ولهاني ما كنت لاهيا إذا مدينة لاحت نار ليلى صحبتي بذات الغضب الغضب نسير وطيا ناجيا Thank you. وقال بصير القوم ألمحتك كبا بدا في سواد الليل ففردا يناليا فقلت له فالنار ليلى توقدت بعليه فساقى ضوءها فبدا اريد ركاب القومي لم تزل تفضل القضاء ليت القضاء ما شر كامل ليالي يا ليل كم حاجة لمهمة إذا جئتكم بالليل بالليل لم أدري ما هي لدي إلا تبكياني لا تبكياني يا ارتمس خليلا إذا أنزفت دمعي بكالي فما أشرف الأيفاء إلا صبابة ولا أنشد الأشعار إلا تداويا وقد أشفع الله شديدين بعد ما كل ظن ألا تلاقيا ضحى أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافي قد لي لا والله لا أملك الذي قضى الله إلينا ولا ما قضى ابتلاني بحبها وابتلاني بحبها فهلا بشيء غير ليل ابتلاني يا خبرت مالي أن زي ما أنا المراسية فهذا شهور الطائف طيب عنا قد انطبت قد انقضت فما للنوى ترمي بليل المرامي فيا يسوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي ما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا عيشا ذكرها لي على سرت ميلا من الاشغال بدا سهير لأهل الشام لا بدالية ولا سمية عندي لها من سميتي من الناس إلا بل دمعي ردائيا ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بتر حانية فأشهد عند الله أني أحبها فما لا لها عندي فما عندها قضى الله بالمعروف منها لغيرنا بالشوق مني الغراني طارم وانا الذي املت ايام ممالك شابه فؤادي واستهام فؤادي أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا أعد الليالي أخرج من بيني قلت لعلني أحذر عنك الناس بالليل خارجا أراني إذا صليت أمنت نحوها ان كان إن كان المصلى ورائيا وما بإشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداوي

بالنار بل راعيه العقل بالنار بل راعيه العقل ذاك الخوف عليه وديات فوادك فيه يا مسهالي بريت شلاش دهرك عدلت قلة زادت للأحباب الانتاش ولا من مزالف ولو كان من ذاك رقاش رقاش مسالو ولفاح ويحشر القيح مسال رقاش يا الجواب لما يبقى سراج عليك اللهم بعد الدهر اللي قلاك وخسرت حالة البلاد والتنتر اللي ساق ما أنت يا ما هو دهر قلاك وتانا ما رضا سيدي محمد حتى 嗯。 <laughs> الفكرة من ذاك الفكرة لا إله إلا اسم ولا ماني ماني السايرة معنا كأني ما نقدر ننسى أقدر نسيان